You may now kiss each other. Kennt jeder aus Hollywood-Filmen. Aber warum muss man dem neu vermählten Paar eine extra Erlaubnis geben, sich zu küssen? Wenn ich von Paaren in meiner Praxis höre, wie sie sich letztens gegenseitig angeschrien haben, dann kommt mir oft dieser Gedanke. Was haben die beiden in diesem Moment eigentlich gewollt? Wollten Sie sich am liebsten gegenseitig angiften? Oder hätten Sie lieber das Gefühl, sich küssen zu dürfen? Wenn jemand so verrückt gewesen wäre, Ihnen zu sagen, you may now kiss each other, dann hätten Sie ihn sehr verdutzt angeschaut. Aber hätten Sie tatsächlich gesagt, nein, nein, wir finden Anschein schöner als Küssen, ich äh, bin überzeugt, dass es vielen Paaren leichter fällt, sich gegenseitig zurückzuweisen, als ihren geheimen Wunsch nach Nähe über die Lippen zu bringen. Äh, man könnte fast sagen, äh, Paare, die nicht zu schüchtern sind, sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf zu werfen, sind oft zu schüchtern, sich ihre Zuneigung zu gestehen. Deshalb ist der Valentinstag so nützlich. Er gibt den Schüchternen die Erlaubnis zu sagen, ich liebe dich, mit einer Karte oder einem Blumenstrauß. Ach ja, und jetzt habe ich noch eine sehr gute Nachricht für alle, die den insgeheimen Wunsch hegen, dass sie lieber ihren Partner küssen würden, als ihn auf den Mond zu schießen. Aber sich nicht trauen, ihm das zu gestehen. Valentinstag dient zur Erinnerung. Aber tatsächlich, you may now kiss each other every day.